那边还边小一点，小一点，小一点！哎，你们帮他好不好？你不帮我都想帮了。快点，你要帮！不是嘴巴嘴巴讲啊，其他闭嘴，其他闭嘴。OK，拿拿走，我替你们顶着。走快点，左边，左边，左边，左边，左边，左边。没关没关系啊，没关系啊。不一定，不一定，真的不一定，真的不一定。哎，不一定，不一定，真的不一定。要啥？不要老错，不要老错。